Mimi nimeolewa na miaka kumi na moja. Siku niliolewa kulala na yule mwanamume, kwa kweli alipata tabu, alikuwa watu wakatili sana. Eh, anamkata mkewe hivi hivi. Sasa yule akigundulika na Mwingereza lazima naye auawe, ndio ilikuwa hukumu hiyo.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 maisha yakawaje baada ya kuzaliwa mwaka huu 42? Ni, ni, ni mtoto wangapi kwenye familia? Mimi nilikuwa peke yangu, mama alikuwa amenizaa peke yangu, kwa sababu baba alikuwa amefanyaje, amemteua akaondoka. Alikuwa babangu mimi muwinda na anawinda nyama mm. eh. Kwa hiyo wakaachana, mimi mama akanizaa hapo Msongola nikawa naishi tu akiwa na baba na, hamu na mimi anakuja kunichukua na baba naye na mama naye akiwa na hamu na mimi anakuja kunichukua, ndio nilivyoishi. Hawakukaa pamoja kunilea mimi a a. Ulikuwa mtoto wa pekee kwa mama, kwa baba ulikuwa mtoto wa pekee vile vile peke yangu tu. Kwa hiyo baba na mama wote walikuwa na mtoto mmoja ambaye ndio wewe. Ehe, baada ya kukua ndio tena baba akachukua mke mwingine akazaa, na baba na mama naye akaolewa na mume mwingine akazaa. Kwa hiyo nina wadogo zangu upande wa kikeni na nina wadogo zangu upande wa kiumeni. Kwa jumla wanafika wangapi? Eh? Upande wa mama wangapi? Upande wa baba wangapi? Upande wa mama tulikuwa wanne, sasa hivi tumebaki watatu, na upande wa baba tuko wanne, wanawake wa tuko watatu, mwanamume mmoja sawa. Baada ya pale baada ya kuzaliwa. Miaka ile ni, ni kipindi kidogo cha cha zamani sana, enzi za mkoloni wanasema kulikuwa na matukio mengi machache ambayo unayakumbuka. Enzi za mkoloni, mimi kusema kweli nilimuona Mwingereza wakati alipokuja Nyerere kumtoa Mwingereza nilikuwepo na nimeshazaa mtoto wangu alikuwa anakaa Ni huyo. Niko mtaa wapi? Mtaa wa Mtambani, Kariakoo hapa mm. ndo nilikuwepo wakati kaondoka. Wakati kama huu gavana wa Mwingereza anaingia Nyerere, hizo ndo nilizikuwa nimeziona, na wakati wa kumi na moja anaondoka Anaingia Nyerere, anakaa kwenye kiti kile saa kumi na moja. Watu wako pwani pale bandarini, wanamzumia huyo, ondoka. Akasema tanikumbuka tutakukumbuka kwa nini bwana? Kutufanya wakati huo hakuna pikipiki, wakati huo kuna madereva wa teksi, hakuna nini, baskeli basi ndio zilikuwepo usafiri huo. Eh. Hapo eh. hapo Mwingereza anazomewa. Eh, nazomewa hapo anaondoka kwao. Eh. Saa kama hizi anaondoka saa kumi na moja. Mm. Sema kweli. Mimi niko pale Mtambani, nimemzaa huyo anakaa chini. Mm. Hiyo siku ambayo Mwingereza anazomewa kuondoka eh. Tanzania ilikuwaje yani kuhusu watu wamekaa pwani kule nakwambia wacha sio mchezo. Mm. Eh, walikuwa wanamzomea Mwingereza aondoke kabisa, nenda kabisa anasema si mtanikumbuka. Atakukumbuka tena eh, kwa sababu walikuwa anafanya mabaya. Watu wa kwanza kulipa kodi, kama ukulipa kodi aa, kina baba walikuwa wanavaa baibui wanakimbia kodi. E, tena kodi yenyewe wala sio nyingi, lakini kama ukikosa mwezi mmoja kulipa unakuja kukamatwa, unakwenda jela au faini. Yeah, yule alikuwa na matatizo yake sana. Sasa kwa nini walikuwa wanavaa baibui? Kwamba ukivaa baibui kina mama walikuwa walipi kodi? Eh, hawalipi kodi kina mama. Baba tu. Na anaweza kukata mkaa, hiyo hela anakwenda kulipa kodi. Yote. Eh, ndio awe na usalama na akitembea anaweka mfukoni kwenye mfuko wa shati. Unajua watu wa zamani walikuwa wapendi suruali, alikuwa hamna suruali. Walikuwa wanavaa misuli tu. Basi na shati lake ana mfuko na makoti. Sawa. Katuongeleza bibi yangu baada ya kupata akili maisha yakabadilika, ilikuwaje siku ambayo wewe unaamua sasa kuanzisha familia? Ah, mimi niliamua tu kwa sababu gani? Huyu ilikuwa na huyu alikuwa matendo yake sio mazuri. Kwa mara ya kwanza sasa unaolewa, uliolewa ukiwa na umri gani na ilikuwaje ndoa yako? <laughs> Wewe sasa, mimi nimeolewa na miaka kumi na moja. Kumi na moja? Eh. Sasa ninaweza kupika lakini naweza kupika, naweza kufagia, unaona siku niliolewa kulala na yule mwanamume kwa kweli alipata tabu, manake nilikuwa sio mtundu wa kutembea na wanaume mm. eh. Watu wa zamani wanasema ile bikira alinipa, alinivunja yule mwanamume alioniwezesha baba wa ndoa. Naona kweli niliishi pale mpaka ninakuwa mwali. Nilikwenda sio mwali, lakini mpaka ninakuwa kuona ukubwa ni pale kwa yule anaitwa Mohamedi Umari, msalamu wa Pwani, kwa alionioa mume wa kwanza mm. Kuna, kuna usemi unasema mtu kaolewa kigori, mwingine kaolewa sijui ni kigori, sijui ni kigoli, mwingine kaolewa mwali. Ni kabila tu, hii inafuatana ni kabila. Sasa utakuwa nikueleze mambo mengi kutokana na kabila ya Wamatumbi. Baba ndo alinifanya hivyo niolewe Kigoli, na sikufikisha Kigoli kusema nimelea maziwa. Ah, ah. Hapana asema kabila yake wanaolewa vigoli. Kweli nilikwenda kwa mume na nikaishi vizuri tu. Kwani Kigori ni mtu wa aina gani? Hajavunja ungo, hajatoka damu ya enzi yake, si unajua mm. Mm. Na wakati huo ilikuwa enzi za mwanaume anakuja au ndo zile kwamba familia inakuchagulia sasa mume huyo hapo? Eh, hivyo e, hivyo. Ulichaguliwa? Eh. Tena mimi simjui tena, unajificha kabisa unachaguliwa huyu atakuoa. Ndio ilikuwepo hiyo Mwingereza we. Hmm. Baada afu mwali yupo ndani, anakuja mume anamtaka, hawezi kumuona, anachumbia mpaka anatoa mahari. Unaona, hamuoni mpaka siku ya kumuoa hamuoni mchumba mpaka siku ya kumoa. Tabia hii ya wenzetu hapa Wazalamo eh, ndio ilivyokuwa hapo mwanzo. Kwa hiyo mtu unakuwa mwanamke mpaka anaolewa, hajajua anaolewa na mwanaume wa aina gani. Eh, ana lazima ah, wewe kama mzee, kama kijana, wewe lazima utaenda kwa yule mume. Na ulikuwa humjui wala hujawahi kumuona? Kumuoni hata siku moja, alafu sasa wanatukana <laughs> Wazalamu wanatukana sana. Kwa dada zetu wa siku hizi, sijui kama hilo mnaliweza. Asubutu. Hawezi. Tafuta waume wenyewe. Jamani, huwezi kumwona mwanamume bila ruhusa ya baba na mama. Mm. Mm-hmm. alikuwa ah, masharti magumu sana. Kwani bibi, wewe unalionaje hili la wanawake ambao wanatafuta wanaume wenyewe? Sasa hivi imekuwa fedha tu. Mm, sasa hivi watoto wetu sasa atatembea na mwanamume atazaa nayo bila ruhusa ya mama wala baba, analeta mtoto tu na hakuna mambo ya kuuana kama nini. Unajua Mjerumani alikuwa na anaua na Mwingereza alikuwa anaua. Kivipi? Alikuwa anaua kama makosa au kama wewe ukiua na yeye unaambiwa uwawe. Nafikiri nitakupa mfano kidogo tu. Hapa njia ya Karume pale kuna kiembe hichi pale ndo walikuwa wananyongea watu ambaye walioua wenzao mm. Baadaye ndo kikahamishiwa Dodoma kikao cha kuua watu, ndo wakawa wanapita pale waliofanya makosa. Sijui gereza lenyewe utalikumbuka pale, iko station station hapa sasa hivi, sijui wamebomoa wanafanya nini, ile njia ya kuteremka kwenda chini kule pwani, ndio pale walikuwa nini korti yao ya kunyonga au eh, lakini walikuwepo watu wakatili ah, sana. Walikuwa wanafanyaje? Mwingereza alikuwa watu wakatili sana eh, anamkata mkewe hivi hivi. Sasa yule akigundulika na Mwingereza lazima naye auawe, ndio ilikuwa hukumu hiyo. Mm. Sasa walipotoa pale Kinyongo pale nani station ndo wakahamishia Dodoma. Wanapishwa, wanapakiwa kwenye treni tele, wamevishwa vitambaa vyekundu, wanaenda kunyongwa, ambayo walioua watu mm. Bibi, ukaolewa Kigori. Ukaolewa Kigori ukakaa muda gani? Kwa sababu unasema miaka kumi na moja ndio uliolewa. Mtoto wa kwanza alipatikana ukiwa na umri gani? Ah, najua sasa sikusoma, baba aliniwezesha bila ya kusoma, kwa hiyo nitakuwa sielewe. Ila kwa mwanaume ulikaa muda gani ndo ukaole? Mwanaume pale nilipokaa alionioa Kigoli yule bila kuvunja ungo, nilikaa kama miaka kama miaka saba hivi, maana nililima, naona nikavuna, nikawa na mifugo pale kuku eh. Sasa alivyoniona tu nimevunja ule ungo, wamesema kuvunja ungo Kanambia nenda nyumbani. Sijui kama mimi nimetoka nini, sio sasa hivi. Wenzetu watoto sasa hivi wanajua, wakitoka hivi wanajua hapa, hata ishara si wanasoma. Mimi niliondoka, nguo zangu zimeharibika mpaka kwa baba, ikamkuta mamangu, sikumwambia Usema mama we, mimi nimeharibikiwa kitu fulani. Ah, nilimkuta wakati wa mbaazi na namchuma mbaazi tu, na chuma mbaazi na ishaonea, nimwambie nini huyu mama? Mpaka muda akamwambia, mama, nimekaa asubuhi hapa naona mimi nguo zangu zimeharibika. He? Yule mama sasa hakuweza kunifanyaje, kuningoji kuniuliza na kuniangalia, akamwita mzee wa jirani, njoo mwangalie mjukuu wako amefanya nini huyu. Ndo akaja pale akaniangalia, akasema huyu kashakuwa mkubwa tayari, wala sio ugonjwa. Ndo akaniweka ndani kwa siku saba mpaka namaliza. Baba akasema mimi hata sitaki mke wa mtu, nikarudi kule kule niko vunja ungo kwa mume wa kwanza. Kwa maana hiyo mama yako hakujua wewe kama umevunja ungo mpaka alipomwita mzee wa jirani? Eh, hajui na haiwezekani. Haiwezekani nini? Haiwezekani kukuona mama yako mzazi umevunja ungo, lazima awe mzee anaitwa bibi kama mimi. Ah, haitakiwi mama mzazi awepo pale. Eh, haitakiwi mama mzazi aweko pale. Sawa. Naambiwa tu mwanao kashakuwa mkubwa huyo, kashakuwa mwana. Basi anafurahi mama na baba, wamefurahi, wamekuza mtoto wao. Baada ya pale mkajaliwa kupata watoto wangapi? Yule pale nilipata ujauzito miezi minne, yule baba yule wa kwanza akanitupa. Ujauzito ukiwa na miezi mbili bado sijapata afueni kutoka kitu. Mpaka baba alishika fimbo, alimwita yule baba. Wakati huo wajumbe hakuna, kulikuwepo tu wazee. Wazee aliwakusanya saa kama hizi, akamwambia mimi wewe leo uniambie moja kwa sababu wewe umemtia mimba mwanangu, alafu umempeleka huku kwangu, sikuoni asubuhi, sikuoni jioni. Sasa mimi nataka nikupige au wewe unipige. Fimbo alikata mbili. Ndio siku ile mimi napona, ambayo kwa kutoka kile kitu cha uzazi, mimba ya kwanza kabisa hiyo, na mume huyo ni wa kwanza alinifanyia hivyo eh. Basi kweli ukasimama kitu fulani kunaitwa pongezi, ambayo hicho ni kama hata mzazi yote akiwa amezaa, kama hajapata kutoka kitu hicho anakufa ni uzazi. Lakini akaja kushikwa baba, akaambiwa acha fimbo, lete dawa, kenda kachuma majani, akanikamulia, kutaka kunywa kile kikatoka, nikawa si jambo ndio wakapatana pale. Yule bwana sasa ndo akaleta uji jioni bila chumvi, bila sukari. Kwa, kwa maana hiyo yule bwana baada ya ujauzito miezi tisa kujifungua ndo ukawa na hali mbaya? Yeah, nilikuwa na hali mbaya sana. Haijafikia miezi tisa ile ilikuwa imerudia njiani. Miezi minne. Mm. njiani. Baba alisemaje? Mimi mwanangu simrudishi tena kule akaambiwa na wazee, akasema ah, hata haiwezekani bwana Asmani, huyu ni mke mke wa ndoa ya Mungu, haifanyiki kama hivyo wewe mpeleke kwake. Maanake nilikaa miezi mitatu kwa baba naumwa matumbo Nilipopona akakusanya watu wazee kunipeleka pale, huyo kwa mume wangu kule. Yule mume akatoka na yule mke wake niliyombakisha naye pale akasema, akirudi huyo hapo, utakachokiona usilie na mimi. Yule mbaba akaingia ndani kuniandikia mimi talaka, sikuingia tena ile ndani ya nyumba mm. na nilikuwa na duka. Huyo bwana mume wa kwanza alikuwa anaitwa Mohamed Omar. Basi nikapokea talaka nikarudi nyumbani. Kwa maana hiyo, kwa mume wa kwanza haukujaliwa kupata naye mtoto? Ah, sikupata naye mtoto sikupata naye mtoto. Baada ya talaka maisha yakaendeleaje bibi? Ha, ah, maisha tu akaniendeleza. Unajua sisi watoto wa kizamani hatujui uhuni wa kutongoza wanaume, sijui a a, ah, ah. unaenda kulima, naona unaenda kulima kwa mzazi wako, anakukatia kipande lima hapa e, mpaka atakitokea mume, we mwenyewe umelizika, ndio unakubali, unaenda unaachana na maisha ya baba na mama. Ilikuchukua muda gani mpaka akatokea mume mwingine? Ah, sio muda mrefu sana, sio muda mrefu sana, sikukaa hata miaka kumi haikufika ndio nampata babake huyu. Babake naye huyu naye sikukaa naye kwa sababu tabia zake sikuzipenda, nikatoka nikatoka na mimba miezi mitatu, nikalea hivi hivi mpaka mna nimezaa mpaka nimeelea mpaka amekuwa yachukua mtoto wake. Hmm. tabia zake hazikunipendeza. Kwa maana hiyo ulivyotoka ukampata mtoto wa kwanza huyo hapo, ukawa na mtoto mmoja tu au ikawaje? Mmoja tu, ni huyu huyu tu. Kwa maana hiyo una mtoto mmoja tu? Aa, ah, ah, sasa ndio nilivyotoka kwa babake huyo nikawa natembea, nikapata mwingine ambaye mimi ni kijana nahitaji kuvaa. Sasa yule bwana alitoka Mfula Morogoro kuja kijiji cha Mwongozo. Mwongozo jina hilo utaijua, kijiji cha wapi, Somangira kunaitwa, napita Kigamboni kwa baba yangu. Sasa yule baba nguo hanikatii, nafikiri mwaka aliokuwa wamechukua Nyerere kuja kulima kule ile wanasema songa mbele, songa mbele, wakawa wamechukuliwa watu kwenda kule muongozo kwenda kulima. Ndio mwaka ule mimi niko muhuni sasa. Ukawa muhuni bibi? Sina mume wala sina mchumba. Hapo kwenye uhuni maisha yalikuwaje? <laughs> kwenye uhuni maisha we, babako mbele ya babako hata wezi, kwa sababu chakula analeta, mnakula na nyumba nafasi na chumba chako eh. Isipokuwa nguo tu alikuwa baba hawezi kukatia eh. Ni hivyo. Sasa kwa kipindi hicho ambacho unasema ulikuwa muhuni, ina maana ilikuwa muhuni kisirisiri Ah, kumbe bila mume ndo muhuni. Eh, bila mume ndio muhuni. Sio kwamba muhuni wa kufanya matendo ya kiuni. Ah, ah ni muhuni anaitwa muhuni ambaye sio mume. Anaitwa muhuni ambaye sio mke. Hii hapa ni lugha kwa maana hiyo, kumbe hiyo ndo maana ya muhuni. Hata mpaka leo sema watu wanaitumia vibaya. Ehe, wanaitumia vibaya, ni wahuni tu, lakini kuna uhuni wa vitendo na kuna uhuni wa kuto na kuna uhuni kutokuolewa. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Kwa maana hiyo alikuwa ni, ni muhuni kwa sababu hauna, hauna mume eh anaitwa muhuni. Mtoto fulani ah, akakaa tu pale bwana muhuni, ana hata mume. Wewe ukitoka nenda kaposi anakuja pale sasa, unamsikiliza mazungumzo yake, ah, huyu atenifaa wanifai na kama wewe roho yako haitaki, unamwambia nenda, nitakujibu. Naona zamani, nenda nitakujibu, na una jibu la kumjibu pale, umeshamkataa sasa baba pale kama anajua atakuuliza, eh, baba kashakuja vipi? Ni, ni, niandike barua aje alete barua? Amba, a ah, a, ah, ngoja kwanza, subiri pale. Umekataa wa kwanza ambaye alikuoa Kigori ilifanyika ndoa, akakuacha bila hata mtoto. Wa pili Eh. Ilifanyika ndoa vile vile au ilikuwa? Ah, alikuwa ah, hajanioa. Hakukuoa. Eh. Lakini ukapata naye mtoto mmoja. Ukapata naye mtoto mmoja. Yani. Baadaye uka ukaishi maisha ya kusema ni muhuni kwa sababu ya hauna ndoa? Hana ndoa Baadaye ndo ukaja ukapata mwingine tena. Eh, nikaja nikapata mwingine. Hmm. Ikawaje kwa huyu watatu? huyu kwa baba ya huyu watatu, tulikuwa tunaishi Buguruni. Hmm. Tuli hapo tena ndo nilianza kuchukua wazee sasa, hmm. kijana lakini ilikuwa na tukua watu wazima. Kwa nini sasa? Ilikuwaje? Wale ndio walikuwa wananitekelezea kwa sababu ninavyotaka, wananitekelezea. Wale vijana hawakunitekelezea, ndio maana yake sasa wakanisema, hata kina mama eh, we unachukua wazee makamu yetu sisi ya kutuoa ya kutuoa, wewe ndio unakwenda kuchukua. Kaambia ndio, kwa sababu wale wananielekeza ninavyotaka. Kijana hanikatii nguo na kwenda upande mmoja, sina chupi hata gagulo ndani, lakini hawa wananipa, wananikatia nguo, na ndio maana nimewakubali wazee, na kweli walinikubali. Kwa maana hiyo, vijana tunatakiwa tuwajibike, au sijakuelewa maana yako hapo? <laughs> vijana mujiongezee, ndio mujiongezee ambaye kuwapenda wake zenu eh, kwa mavazi, na sasa hivi tena ndio mmezidi wenzetu, sijui kuna vijola, sijui kuna nini. Zamani si kanzu na upande wa kanga na kaniki doti tulikuwa tunavaa, lakini yeye utakuta huipati eh. Kwa kijana huipati, wewe huipati, unakwenda kuadhima kanga kwa mzee, siku ya shughuli nipe kanga niende kwenye shughuli Eh, kama wewe si umeposwa, anakunyima eh, kwa sababu maisha yako huwezi kujiendeleza. Na, na kwa wazee uliingia kwa mfumo wa ndoa au ilikuwa kawaida kawaida tu? Nili, ah, mna kawaida. Mimi niliingia kwa mfumo wa ndoa, lakini kutokana na huyu baba yao Hawa, huyu tuliogombana naye alikuwa mgonjwa <laughs> alikuwa mgonjwa, alafu alikuwa hana mtoto mwingine hata huyu mmoja. Mimi nikakaa naye nikazaa naye, na alikuwa anafanya kazi tu Beko pale nani wanaita picha ng'ombe. Mlikutana naye mwaka gani? Ah, najua sasa mimi ninapokwambia sikusoma. Mm. Nikamkuta kwenye kibanda chake Buguruni pale kwa kidevu. Basi nikaishi nayo. Yeye akiwa mzee, au ukiwa kijana. Eh, yeye akiwa mzee, akiwa kijana. Wanamwambia wewe umefanya dawa gani bwana? Mbona umepata mtoto mdogo? Nikamwambia nitokea tu basi. Hmm. Ananielekezea. Kweli alipokuwa anafanya kazi tarehe kumi na tano ananipakanga, mwisho wa mwezi ananipakanga. Hapa si ndo nimepafika mimi, sasa nitamuuzi vipi? Alipokuja kutoka kazi, nikawa nashona kofia ya mkono, amenifundisha yeye, anashona na mimi nashona, maisha yanaendelea na wewe uli, ulimpenda kweli pamoja na uzee wake, au kwa sababu tu kuna vitu alikuwa anakutekelezea? Eh, nilimpenda ukweli kwa sababu ah, kuna vitu ananitekelezea sasa, nitanchukia vipi? Na tuli zamani tulikuwa ukitulia na mtu mmoja ni huyo huyo mmoja eh, hata kama ukiiba, lakini sio kama watoto wenzetu wa sasa hivi unaiba kwa mmoja tu basi, na unakutana mwezi huu mpaka mwezi unaokuja. Kumbe zamani na, na kwenyewe wizi ulikuwepo? Ah, ulikuwepo <laughs> we ngomvi kweli <laughs> huyu hapa anakusimamisha bwana mwenzako, nenda kachukue kiti mkae. Kumbe maswali yake marefu huyu, hatari ah, kubwa, sio vizuri hivyo. <laughs> sasa, sasa bibi, kipindi hicho sasa ambacho huyo mzee yeye alikuwa hana mtoto, alikuwa hana mtoto Uka... alioa akazaa watoto wake wawili wamekufa. Basi wakati huo yuko vitani Mwingereza na Mjerumani hmm. mkubwa mm. Wakati huo una mtoto mmoja? Wakati huo mimi nina mtoto mmoja eh. ambaye sio wa kwake. Eh, ambaye sio wa kwake ndio huyo. Ehe, baada ya hapo ukaja ukabahatika kupata watoto naye au maisha yakaendelea? Huyo sasa mtoto huyo aliondoka huyo nilogombana naye Ambaye kumbe kwako ndo mtoto wa pili. Jina lake sikujua. Nani alimuita mtoto sikujua babake? Huyo baba. Eh. Kwa nini alimuita mtoto sikujua? Kwa sababu alizeeka, alafu alioa wake saba, hajazaa nao watoto. Mm. Mimi ndo nimezaa naye. Kwa maana hiyo hakujua kama atakuwa na mtoto au hakujua hey. Eh. kama ingekuwaje? Hakujua kama atakuwa na mtoto, ndio akamwita sikujua. Na kusema kweli, uhai wake ukawa mfupi. Yule alokuleteni amemwacha mimba miezi tisa, mtoto akumwona baba na baba akumwona mtoto. Huyo ni mume watatu, mwanaume watatu kwako e, sasa wewe watatu, ambaye ni ndoa ya pili e. Hapo wewe unapata watoto sasa, wanakuwa watoto wawili e napata watoto sana kwa watoto wawili, na huyu naye akawa watatu, lakini kila mtu na baba yake, Wawili wana baba yao na huyu mmoja ana baba yake. Kwa maana hiyo wewe una watoto watatu tu? Na ni mimi ah, mimi na watoto sita. Sasa watoto yule wa, mtoto wa pili ndo baba yake kamwacha tumboni. Eh. Baada ya pale maisha yakaendeleaje? Sasa unaachiwa mtoto tumboni, baba mtu kafariki. Eh. Nilitunza tu mpaka najifungua, wakati wa shalodi kule bule, kila kitu bule eh, matibabu eh, bwana Mat, yani kila kitu unapata bule, unarudi una tu nyumbani na mtoto wako unaishi eh uka, ukapata watoto wawili, baba mtu kafariki, ndani ya ndoa mbili, kwenye mahusiano matatu, maisha yakaendeleaje tena mpaka ukaja kupata watoto wengine? Sasa maisha tena yakaendelea, si unajua vijana, kijana unapopita na kama unakuwa unachukua heshima unapata tu. Ukaolewa tena? Ndio, nikaolewa sasa na ndoa hii hapa hii, eh, nyumba hii hapa hii. Eh. Ndoa hiyo ni ya... kataa kwelikweli, navyokwambia. Kwa nini ulimkataa? ana wake wawili, mimi kuwa watatu. Aa, ah, nilimkimbia mpaka Mputu. Basi yule baba alinifuata mpaka usiku yeah. Alipita anauliza kwa babangu mpaka akafika. Nikamuuliza, wewe mbona unakuja huku? Wewe una wake watatu, utaniweka wapi kibanda cha vimba vitatu? Chumba... ana wake watatu, wake wawili, wawili. Mimi nikawa watatu, nikaona hata wana wewe utanipotezea. Kweli nilimkimbia, lakini yule baba alikuwa na juhudi ya kunifuatilia sio mchezo. Mkulanga alikuwa anakuja usiku, nilimtoroka na kwa babangu alinifuata usiku Mbuto. Basi unajua tena ushetani, sijui kama alinifanyia uganga kwa sababu yule mgoni, alafu alikuwa mtu mzima naye vile vile babu naye eh, babu naye hapo kijana, mimi kijana naye bado bado si alinikuta na watoto wangu watatu eh, watoto watatu bado hujachakaa, una nguvu zako sasa mm. yeye ndo akaning'ang'ania mpaka leo kufia hapa, mpaka leo hakuna tena wapi ndakwenda. Kwa alipokukuta na watoto watatu, mkabahatika kupata watoto wangapi tena? Eh, kabahatika sasa kupata watoto wa kwanza, wa pili, watatu, wanne, watano, watano. Mmoja alikufa tumboni miezi saba, ingine niliharibu miezi mitatu wengine hawa wapo watatu wakabaki. Eh, watatu wakabaki. Na wale watatu wa mwanzo jumla bibi ana watoto sita. Eh. Watoto sita. Bibi katika kuwa na watoto sita, unasema mtoto wa pili ndio mtoto ambaye amesababisha siku ya leo tunazungumza na watazamaji wetu wa Tiki TV. Huyu mtoto kagombana na, na mama yake mzazi eh? Bibi anafurahi, lakini sijui unafurahi nini? Furahi. Mm Nafurahi tu kwa maelekezo yako unavyonielekeza. Sasa bibi, baada ya pale turejee kwa huyu mtoto ambaye inasemekana kwamba kakataa na vitu vingi vingi, kagombana na mama yake, japokuwa sijajua kwa watu wengine, kwa sababu ni ngumu sana kugombana na mzazi, na mzazi anatakiwa aheshimiwe sana kwa maadili yetu na maadili ya popote pale duniani. Sasa bibi, huyu ambaye uligombana naye, ilikuwaje huyu mtoto wako? Kwanza ni mtoto yupi? Ni mtoto wangapi? Wa pili? Wa kiume. Wa pili. Eh, wa pili. Ehe, ilikuwa yule ambaye babake alimwacha tumboni au? Ah ah. Huyo babake sasa ni mwingine badala ya kutoka huyo. Ndio huyu baba ambaye upo naye mpaka sasa hivi? Eh, niko naye naye huyu amefariki vile vile. Okay, lakini ndo baba wa hapa tulipo tunapozungumza. Eh. Ilikuwaje kwa huyu mtoto mpaka unagombana naye? Au mtoto anagombana na mama yake? Tulipishana Viswahili kwa sababu yeye ni mgonjwa. Kwanza umenikumbusha, turudi nyuma kidogo, yule babu yule ulisema ambaye alikuwa uh, uh, ambaye babu ambaye ulijikuta kwenye mahusiano naye ukasema kumbe na yeye alikuwa mgonjwa. Yule babu alikuwa anaumwa nini? Alikuwa anaumwa tumbo. Hilo tumbo alipopiga operation Mwimbili akakutwa kuna nyoka ambaye picha yake imeonyesha nyoka na kwa kweli alifanya nini? Alifanyiwa operation ni Muhimbili, ni bure, akatolewa utumbo wa choo kidogo, choo kikubwa, ukawekwa hapa yeah. Eh, kuna madaktari hao sijui wamekwenda wapi, kama wapo kweli. Utumbo ukaingizwa ukatoka ndani, akakaa nao kama wiki mbili, akaniambia unauona kweli unametameta eh, choo anatolea hapa Wakaenda kumwingiza utumbo ule ndani mwimbili huyo Kibasira, hodi ya Kibasira ndo alilazwa. Sasa yule nyoka alikuwa tumboni nyoka kweli? Eh, sijui sasa, sijui mazingara ya watu sijui, ndio akapata operesheni, kupata operesheni akamweka utumbo ule nje, baadaye ukaingia, akuingiza ukakaa siku tatu ukafyatuka tena eh, lakini alibahatika kuingiza tena, akakaa kama wiki siku nne siku tano, akamtoa. Basi akaendelea vizuri, lakini alikufa na ugonjwa huo wa tumbo, akuugua ugonjwa mwingine. Walipofanya operation walikuta nyoka kweli ndani ya tumbo? Mimi na wewe hatujui katika wazungu walivyofanya lakini picha ndo ilionyesha hivyo na yeye alipotoka kupata nafuu hakuuliza yule nyoka mmempeleka wapi? Hakupata nafuu hiyo tena, kashapata yeye uzima hakuna. Yeye kashapata uzima, tukatoka, ila aliambiwa usile vitu vigumu, eh, usifanye kazi za nguvu eh. Baada ya kuyasikia yote tuliyoyasikia kutoka kwa bibi hapa, mkasa mzito kabisa uliotuleta siku ya leo tuliusikia mbali kutoka kwa watu wengi, na wametuleta na bibi naye katuthibitishia, na tumeanza kuongea naye, anatuambia na kama ulivyomsikia, ametuambia kwamba mtoto wake mwenyewe wa kumzaa amegombana naye, na wakati huo kulikuwa kuna tatizo kidogo, lakini mpaka mtoto kufikia hatua ya kumkataa kuwa sio mama yake. Bibi amechukua hatua gani kuhusu mwanaye